سلام دوستان امروز اومدیم خیابون امیری معروف ترین خیابون آبادان هستش که مردم واسه پیاده روی و خرید میان اینجا چهارراه امیری هست که خیلی چهارراه معروفیه یه سمتش در واقع خود خیابون امیری اصلی هست که اونجا میتونید مغازه های در واقع حالا لوکس زیادی پیدا بکنید همچنین اکثر مثلا مطبقای پزشکان اون قسمت هست و یه پاساژ خیلی معروف و قدیمی به اسم پاساژ کوبیتی در واقع تو این خیابون اصلی امیری هست که انشالله تو ویدیوهای بعدی به اونجا هم سر میزنم و از اونجا هم ویدیو تهیه میکنم سمت دیگه این چهارراه امیری میخوره به خیابون شاپور که اون سمت گمرک هست و یه پارک در واقع بزرگ اونجا هست مردم اونجا میرن میشینن یه خیابونش هم خیابون زنده که میخوره به کلیسا و از اون مسیر هم میتونید به احمد آباد یا لیلی یک برید یه خیابون دیگه هم خیابون امامه که میخوره به تهلنجیا که تهلنجیا رو حتما میریم با همدیگه میبینیم دوستان اون ساختمون بلندی که انتهای خیابون میبینید و چراغونی و نمای زیبایی به خیابون امیری داده مجتمع متروپول هست که دو روز پیش متاسفانه بنابر دلایل نامعلوم ریزش کرد این ویدیو چند روز قبل از این اتفاق تهیه شده خب از چهارراه امیری که میریم سمت خیابون امام میخوریم به خیابون تهلنجیا که اونجا مغازه‌دارای خیلی زیادی هستن که اجناسشون همه خارجیه و خب قیمتاش نسبت به شهرهای دیگه خیلی پایین تر هست و گردشگرای خیلی زیادی به در واقع این قسمت میان برای خرید اجناس خارجی خب اینم خیابون تهلنجیا خیابونی که تمام مغازه هاش اجناس خارجی دارن قبلا این خیابون خیابون تهلنجیا قسمت در واقع پر از دستفروش بود و اینجا فوق العاده در واقع می میشد خب جذابیت های خودش رو داشت به خاطر همین در واقع وجود دست ها ولی بنابر حالا دلایلی شهرداری این دستفروش ها رو به قسمت دیگه ای از شهر منتقل کرد و اینجا فقط الان مغازه ها رو میبینید که اجناس خارجی در واقع میارن دوستان اگه علاقه مند به دیدن بازارهای خورمشهر و آبادان هستید من قبلا سه تا ویدیو در این مورد ساختم و تو کانالم گذاشتم لینکاشون رو بالا میذارم اگه دوست داشتید اونا رو هم ببینید دوستان اگه به آبادان سفر میکنید حتما برای تهیه سوقاتی به این خیابون سر بزنید müptelat bakalım. O zaman hak tamamı, ben tamamı, biz tamamı. Ya hani, اینم سمبوسه معروف آبادان که من قبلا همینجا رو امتحان کردم سمبوسه هاشو فوقلاده خوشمزه است ماما این همه دارم بهت میگم تا چی؟ سموسا کیلویه نکویه؟ هشت تا هشتا بده community. دوستان مجددا ازتون ممنونم بابت اینکه با like و کامنتتون من رو حمایت میکنید و اگه هنوز کانال من رو subscribe نکنید و از مدل ویدیوهای من رو میاد ممنون میشم که subscribe بکنید و notification کانال من رو هم روشن بکنید برای اینکه به موقع ویدیوهای من رو ببینید و به من انگیزه بدید متشکرم